El passat dimecres 7 de maig, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar continuar la tramitació de la proposició de llei presentada conjuntament per Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i per la CUP, per abolir els circs amb animals després de rebutjar les esmenes de retorn presentades pel Partit Popular i Ciutadans. La petició ha estat impulsada per l'Associació Animalista Libera i la Fundació Franz Weber mitjançant la campanya Catalunya lliure d'animals en circs. Aquesta proposició de llei va ser registrada el passat 29 d'octubre com a resposta al compromís preelectoral adquirit pels partits que l'han presentada a través de la firma del manifest de la campanya CLAC el 21 de novembre de 2012. En el circo catalán no hay tradición de uso de animales. En Cataluña solamente reside un circo con animales que de hecho hace dos semanas no hay una noticia que ya no están, incluso, por lo cual no habría ningún circo con animales, y en este caso, pues la propia escuela catalana no, de circo pues no viene del uso de animales, por lo cual creemos que no hay ninguna afección, muy por el contrario, no queremos criminalizar este sector, eh, de hecho en nuestro movimiento, en la plataforma CLAC, que es Cataluña y Animals en Circs, tenemos un consultor que es Ramón García, que es un, es un aficionado al circo, es un coleccionista de circo, pero mm, también es muy animalista, por lo cual él cree que hasta estaríamos haciendo un beneficio al circo en esta, en esta cuestión. El text afegeix un apartat a la llei per prohibir la instal·lació a Catalunya dels espectacles de circ que usin animals. L'exposició de motius es justifica amb raons ètiques, d'aplicació de la legalitat vigent obligatòria per nuclis zoològics i la responsabilitat educativa. També s'hi destaca que la naturalesa transitòria dels circs i la vida constant de confinament porta els animals a estats neuròtics i estereotípies. Ara aquesta proposició de llei es continuarà tramitant en comissió i en ponència i haurà de tornar al ple per l'aprovació final. Des de la tribuna també han seguit el debat representants de la coalició internacional Infosos, integrada per FAADA, Anima Naturalis, ANDA i Born Free Foundation, que des de 2009 han aconseguit l'adhesió de municipis a favor del circ sense animals. Les intervencions dels grups parlamentaris han començat amb el torn dels partits que han realitzat esmenes a la totalitat, Ciutadans i Partit Popular. El diputat Matías Alonso, de Ciutadans, ha negat el suport de la societat civil catalana al circ sense animals, no reconeixent el valor dels 99 municipis que ja s'han declarat lliures de circs amb animals. Per a Ciutadans, els animals al circ no pateixen cap maltractament – i sense els animals els circs desapareixeran. Nosaltres pensem que l'artista que té un animal que el té eh, preparat per treballar en el circ, doncs eh, precisament el considera un valor i per tant el cuida com tal. Hi ha animals que estan eh, amb l'activitat del circ que estan molt millor tractats que altres animals en altres situacions, fins i tot domèstiques. Comparar el ficar un cavall, ficar un lleó, una gàbia dins un camió, amb, eh, amb el maltracte que es fa, que se segueix fent encara, tot i que hi ha la llei de baralles de gossos, de baralles de galls, d'altres situacions que efectivament són maltractaments i són conductes veritablement inhumanes, jo penso que, que no, no, és, no, és una, no estan al mateix, al mateix pla. No? Que pot tenir alguna situació d'estrès un animal eh, que treballa al circ, bueno, s'hauria de filar prim, s'hauria de, de fer un estudi molt profund que realment aquests estudis ben bé no hi són. La situació fins i tot natural d'estrès que pot patir un animal amb, la seva, amb el seu hàbitat és molt superior a la que té en una situació tranquil·la, en una situació de bon tracte, en una situació d'estar de, ben alimentat, estar ben cuidat en, en un àmbit encara que sigui amb aquesta limitació de moviments que comporta que no pot ser un lleó suelto pel mig del carrer. No? És veritat que un tigre en llibertat requereix espai. Requereix espai per una qüestió fonamental, perquè de l'espai depèn la seva vida, perquè ell té un territori, però és un territori de caça ho hem de tenir present. En una situació de captivitat, aquesta necessitat de caça realment no hi és. La postura de Ciudadanos, pues, eh, como siempre, es bastante falaz con respecto al asunto de los animales. Falaz por dos cosas. Por un lado, porque dicen eh, que hay otras, otros asuntos que debemos tratar en lo que Mm, políticas de protección animal se refieren, lo dijeron en el 2010 con los toros, lo vuelven a decir ahora en 2014, pero lo cierto es que en estos cuatro años no presentaron ni una sola iniciativa por esos asuntos, por lo cual habla de la hipocresía de estos grupos. Pero en segundo lugar, eh, Ciudadanos viene a decirnos de que no hay un apoyo popular al respecto. La política municipal ya ha hablado. 99 ciudades en todo Cataluña prohíben el uso de animales en circo y esas ciudades nuclean el 72% de la población catalana. D'altra banda, Rafael Luna ha defensat la postura del Partido Popular assegurant que els espectacles de circ que usen animals són de caràcter col·laboratiu entre l'humà i l'animal, que no es violenta la natura pròpia de cap espècie animal i ha afirmat que els animals als circs realitzen les mateixes activitats que els seus companys que viuen en llibertat i que els animals són peça clau per a la pervivència del circ. Me llamó muy poderosamente la atención el argumento del Partido Popular diciendo que los animales en los circos se comportan igual que en la naturaleza. ¿Será que habrán visto que cuando hay incendios los tigres en vez de huir van hacia el fuego? Realmente creo que demuestra que hay una gran ignorancia sobre lo que se va a hablar, por eso insisto que el trámite que viene a partir de ahora es el que va a quitar esa ignorancia, el que va a dar los argumentos de peso, ya no por nuestra parte, que nosotros tenemos una carga ideológica que tenemos que reconocer, pero sí por parte de los científicos, por parte de la academia, pues de venir a plantear eh, realmente si los animales en los circos sufren o no sufren, por qué sufren y qué se puede hacer al respecto. La societat catalana no està gens ni mica mobilitzada en la línia que ens planteja aquesta proposició de llei. Un volum molt important d'ajuntaments al nostre país han pres resolucions, han aprovat ordenances o han aprovat mocions en les quals restringeixen la instal·lació en els seus respectius termes municipals de circs que utilitzin animals Avui hem de debatre sobre una qüestió en què no hi ha debat social. Gràcies a la pressió popular, aquestes mocions aprovades, 103, mocions a 103 municipis de Catalunya, que representen més del 70% de la població, avui arriba aquesta proposta de llei al Parlament. L'ús d'animals al circ és consubstancial al circ afortunadament, la majoria de l'activitat de circs al nostre país és sense animals però no es pot concebre el circ des de la prohibició absolutament arbitrària i sense motius de pes de l'activitat circense amb la presentació d'animals. Eh, jo crec que aquest és un argument que no es pot eh, discutir, eh, atès que aquells podrien fer un llarg reguitzell de companyies internacionals, però també de companyies nacionals. amb el, el seu els seus espectacles, en la seva eh, aposta cultural, doncs no, torno a repetir, no fan servir cap tipus d'animals i tenen un èxit indiscutible eh, de públic i un reconeixement eh, ciutadà eh, evident. Tenim tota una escola de circ catalana, multitud de companyies i escoles de circ i d'arts escèniques relacionades amb el circ que treballen amb nous formats i que no inclouen animals. Avui no hauríem d'estar debatent sobre un atemptat directe contra la naturalesa del circ clàssic, del circ tradicional, del circ amb 300 anys d'història arreu d'Europa, d'un intent de regular una activitat artística tan digna com moltes altres de ser defensada per aquesta institució per la via de la prohibició d'un espectacle consustancial a la seva essència, al seu origen, a la seva tradició històrica i artística. Voldríem recordar que el debat és sobre la protecció dels animals, no és sobre el circ. No es vol prohibir un col·lectiu ni s'està criminalitzant el circ. Avui, a la xarxa social, en deien un circ sense animals no és circ, com una paella sense arròs no és paella. A Catalunya hem localitzat, nosaltres, deuen haver-hi més, 13 centres on s'ensenyen 13 escoles de circ i 40 equipaments públics on s'han fet activitats de promoció del circ. En cap d'ells s'ensenya a domar animals. I prohibir una activitat que hauria d'estar no només permesa, sinó especialment protegida. Quan li traiem l'estigma de l'ús d'animals, del maltracte animal, la imatge del circ també ens resultarà beneficiada. Si anem per aquí, acabarem maleint formalment el Pocasolta, que va tenir els nassos d'enxampar el primer llop, d'ensinistrar-lo i d'omplir-nos els pobles i les ciutats de gossos, gossos que hores d'ara segurament molts d'ells estan en molt pitjors condicions que els animals que viuen i que treballen en els nostres circs. Què passa amb els zoos? També els prohibim? Què passa amb els espectacles amb cavalls què fem? Prohibint també els espectacles amb delfins? Què fem també? Els concursos o l'encestrament de gossos? Què fem amb els animals domèstics que viuen en uns espais reduïts d'habitatge? Perquè, els traiem a perquè se treuen a passejar amb correges al coll o amb un morrió, com és el cas concret dels gossos. Què fem? Els prohibim també? També els prohibim o què fem? També prohibirem el menjar car, també prohibirem el menjar vegetals perquè són sers vius. Què farem al final? Viure de l'aire? els animals tenen un, tenen un problema, diguéssim, que no, que no poden accedir al micro, no? que és la part afectada que no, no poden eh, parlar i que per tant es parla eh, per ells i això diguéssim que permet moltes altres eh, demagògies a l'hora d'argumentar, com les que s'han sentit també des d'aquest eh, faristol, bueno, fent, portant diguéssim el tema de, de la protecció dels animals fins a l'absurd, no? que és una mica uh, l'argument de qui no té gaires arguments si els preocupen aquestes circumstàncies, per què no presenten iniciatives legislatives al respecte? Una. Segona, el que ens estan dient és que no podem lluitar contra la crueltat, contra cap mena de crueltat, si no l'anulem tota sencera? Hi ha determinades condicions, i això queda molt clar en els animals salvatges, que per si mateixes, encara que no hi hagi la voluntat, no hi hagi la voluntat de fer mal, que insistim, que no la veiem, sí que aquestes condicions impedeixen per ser el benestar d'aquests animals. És aquesta col·laboració i participació de l'home i l'animal, amb el qual no es veu cap classe que pugui haver de maltractament. Perquè els animals el que fan és el mateix, els mateixos exercicis que fan quan estan en llibertat. Ignorar fins a determinats nivells, com aquí s'ha afirmat, que les conductes dels animals en circ són les mateixes que tenen en la vida salvatge, ja és un nivell d'ignorància, eh, d'ignorar coses extraordinari, diguéssim. <laughs> Això ja a límits. Ben al contrari de que aquí es planteja, la vida que porten els animals captius en els circs es caracteritza moltes vegades per l'aïllament, pel constant desplaçament, per la por, per la captivitat. De què parlem? De Dumbo o de Rambo? de la perrita Marilyn o de Can Cerbero, perquè llegint l'exposició de motius arribem a la conclusió que realment l'infern existeix. L'infern no és el tren de la bruixa ni el tren del diable, l'infern és el circ, està ben clar un grup de zoòlegs experts de Viena, en el seu estudi, van concloure un estudi fet durant bastant temps i, a més, a nivell de tota Europa, van concloure zoòlegs, parlo de científics, que els circs no podien proporcionar els entorns específics requerits per a cada espècie animal. Però és que, a part, és impossible estructuralment que les instal·lacions, els trajats del CIC, puguin complir aquestes condicions, perquè puguin donar a un lleó, a un tigre, a un rinoceron blanc a l'entorn que necessita. És impossible. De fet, el que s'hi exposa és l'habilitat dels humans a modificar la conducta d'altres espècies. Per tant, per aconseguir aquesta modificació de conducta, és evident que cal forçar la conducta natural d'aquests animals i que, per tant, cal dur-los a fer activitats o forçar-los a fer activitats que són totalment contraris a la seva etologia i al seu comportament natural, sovint a partir de mètodes d'ensinistrament basats en el càstig o a vegades la privació d'aliment, d'aigua, d'aïllament o l'aïllament dels seus propis congèneres. Cap país, cap país europeu ha prohibit la presència absoluta d'animals al circ. El 40% aproximadament de països membres de la Unió Europea han adoptat resolucions en forma de llei que limiten la utilització d'animals en les activitats del circ. Eh, els diré uns quants països, a veure si els sonen, si els sembla que estan dins d'Europa o no estan dins d'Europa. Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Finlàndia, Grècia, Suècia, Anglaterra. Països on estan prohibits els animals en circs. Països de la resta del món, n'hi puc afegir uns quants més. Canadà, Israel, Colòmbia, Paraguai, Perú, etc. No estem fent res que sigui excepcional en aquest Parlament. La Declaració Universal dels Drets dels Animals del 15 d'octubre de 1978, i aprovada per la UNESCO i per l'ONU, a l'article 10 estableix que cap animal ha de ser explotat per a l'entreteniment de l'home, premissa que ratifica i explicita l'epígraf B d'aquest mateix article, quan s'estableix que les exhibicions d'animals i els espectacles que utilitzin animals són incompatibles amb la dignitat de l'animal. De fet, aquest Parlament ha estat capdavanter moltes vegades en legislar en defensa dels drets animals progressivament, a mesura que ha anat assolint consensos per fer-ho. I, de fet, ja vam començar als anys 90, vàrem seguir en els anys 2000 amb successives eh, reformes. El punt 1 de l'article 6 del text reforç de la llei de protecció dels animals diu es prohibeix es prohibeix l'ús d'animals en baralles i en espectacles o d'altres activitats si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen com ara els següents, i fa una llista, i comença baralles de gossos, baralles de galls, matances públiques d'animals. És en aquest punt és en aquest punt on volen ficar ni més ni menys que la prohibició dels animals al circ. Avui plantegem un pas més en aquest sentit, de fet, és una senzilla modificació de l'apartat 1 de l'article 6, aquell article que estableix aquelles activitats que no són eh, tolerades en la nostra legislació perquè comporten sempre alguna forma de maltracte animal i avui en volem afegir aquesta. I considerem que aquest és un text que val la pena de ser-hi treballat. Tenim molt clar allò que fa referència als animals salvatges, però en canvi volem sentir molts arguments en un sentit i en un altre en relació a cavalls o en relació a animals domèstics. Considerem que el tràmit de compareixença serà un bon moment per posar en valor les posicions d'uns i els altres. I per tant, des d'aquesta perspectiva, nosaltres el que volem és que hi hagi un eh, paper molt, molt actiu dels diversos grups parlamentaris. Hores d'ara, el grup parlamentari socialista, d'altres raons perquè no té cap compromís electoral, no estaria en una posició, i els avanço, de prohibició genèrica. Estem més en posicions, com han fet altres països, que el que han fet, en un primer moment, és prohibir els espectacles amb animals salvatges i espècies en perill d'extinció. Els grups de Convergència i Unió i Esquerra Republicana els insto a que tornin a plantejar-se tota la qüestió dels correbous i concretament el que fa al capllaçat i a l'embolat, on està demostrat que també hi ha patiment animal i és per coherència. Jo simplement tinc que dir que l'any passat el meu pare va complir 91 anys i el regal que el vaig voler fer és tornar els dos al CIR. I quan va acabar, el meu pare em va dir «M'ha parecido estupendo, me ha recordado muchos tiempos, pero me ha faltado algo importante y és que no he vist l'espectacle animales. Llibertat no és que el fort pugui fer el que vulgui amb el feble. Llibertat és protegir la llibertat del feble. Llibertat no és l'absència de qualsevol prohibició. Vostès diuen, prohibís dolent, prohibís dolent. Bueno, doncs què hi fan en un Parlament? Si prohibís dolent, què hi fan en un Parlament? Sentiments de gaudir realment d'aquest espectacle. Però també són sentiments els que ens agrada i estimem els animals. Vostès no han posat ni un sol argument ètic damunt de la taula, ni un de sol, ni un de sol de caràcter ètic. És una forma d'aproximació als animals que durant una certa època de la nostra història potser ha sigut l'única possible, però en el moment en què estem és l'única forma d'apropar-nos als animals? És la forma que ens transmet millor com són els animals? és la forma que ens explica realment com són els animals? O sobre nosaltres mateixos, que em sembla un debat ètic més important? Senyores diputades, senyors diputats, passem a la votació de les esmenes a la totalitat presentades pel grup parlamentari de Ciutadans i pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Comença la votació. atès que les esmenes a la totalitat de devolució de la proposició de llei han estat rebutjades per 27 vots a favor i 101 en contra, aquesta iniciativa legislativa continua aquesta iniciativa legislativa continua la seva tramitació.